사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 百年的伞，知道爱你没有结局，痴心妄想你会给我甜蜜，有心无力，遥不可及，一切幻想陷入了隔离。与你飞行，与你坠落，与你感受，与你快活，与你一左。 头发如。